Yo les amis, on est dans l'avion à Los Angeles, dans Turkish Airlines, pour aller à Istanbul avec Peter. Yo, salut les amis, on vient juste d'arriver au Turkménistan. On est dans le bus ah et en fait là, oh, Ricardo <laughs> avec d'autres athlètes. Yes. Yes, I'm vlogging. <laughs> et en fait, on vient juste de me dire qu'ils ont ouvert Facebook et WhatsApp. Parce que normalement, c'est fermé, c'est interdit les social media. Donc, euh, en fait, je sais pas si on a le droit de filmer, c'est pour ça que je me cache, mais je vais faire le maximum pour partager euh, plein d'images et plein de trucs. top, bisous Ça y est, on vient d'arriver dans les chambres. Yes. Comment tu te sens Cool Fatigué, mais bon, ça passe. <laughs> Et là, c'est cool. C'est quoi plusieurs toi euh, De ma a bien fait pour dans l'avion. Salut Donc euh, là c'est la cuisine Oh, je suis tout blanc. Avec un énorme réfrigérateur. Oh, regardez la vie. Avec le métro qui est juste là. Ah, il y a une télé dans la cuisine. Et on peut... Il n'y a rien dans le frigo. On part des bouteilles d'eau, surtout. C'est plutôt pas mal, avec une grande pièce là. Il y a encore euh, deux chambres. En fait, on est 6 dans une chambre. Et ça, c'est les toilettes, je crois. Comment on allume Ah, ça, c'est les toilettes. Moment de se peser. Hein Tcha. Trop dur, ça fait le buzz, le buzz. Il se concentre. Ouh, 4. Ouais, ils sont sauf La tête, hein, pas le bras. c'est le déravage en dit. Ah non, c'est beau, c'est le Oh. Fini peser, premier. Premier round. Super. Cool. Cool. Cool, cool. Top, top. Demain, euh, après-demain, peser. Et puis, euh, voilà. Bisous. Là, on va aller boire euh, le petit déjeuner. Je vais vous filmer tout ça. Allez. Bon, allez, c'est parti, les amis. On est euh, à la cantine. C'est juste énorme. Truc de fou. Tout est à volonté, en fait. Hello les boys, là on y va, on est passé parti pour la réunion. Il yes. manque cravate. <laughs> on est tous beaux et belles. Cheers, mystère. Three hundred fifty-one sessions. This is the biggest event that has ever staged in the Central Asian region. Turkmenistan lies at the crossroads of thousands of years of civilization. We intend to make your stay with us as comfortable and enjoyable as possible. Brasil de Thank you. Lisa, viens dedans, Lisa. Je te prends dans la main aussi, s'il te les gars, vous avez vu qu'on a notre drapeau là-bas. Hein? Prochaine étape, c'est les Jeux Olympiques là. Hein? J'ai une médaille. Thank you. Allah You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need. C'est la petite demi-heure ben. avec des fruits. 14. Voilà. Et délivrance. Il y a dit passe au combat. On a fini de manger avec un bon dessert. Magnifique nuit. Regardez-moi ça. Got a reputation for yourself now Everybody knows and I feel left out Girl, you got me down, you got me stressed out Cause ever since I left the city